नमस्कार दोस्तों मैं बानीश्री टॉप रिपोर्टर में आप मन के स्वागत करत हूँ आज हो गए नौ दिसंबर और आज के बड़े खबर में एसबीआई के ये एसएमएस ला ना करो इग्नोर वरना अकाउंट हो जही ब्लॉक स्टेट बैंक इंडिया बार बार अपन ग्राहक मन ला संदेश भेज के के.वाई.सी पूरा करे के अपील करत हवय अगर आप मन के भी खाता एस.बी.आई म में है ये संदेश ला अनदेखा मत करव काबर कि ऐसे नहीं करूँ तो अकाउंट से लेन देन बंद कर दे जाही आप मन ला सी के एक फॉर्म भरना पड़ी एक साथ कुछ दस्तावेज भी लाना पड़ी ये दस्तावेज में तीन चीज शामिल है पासपोर्ट मतदाता पहचान पत्र ड्राइविंग लाइसेंस और आधार पत्र ये card NREGA N R E G S का कार्ड पेंशन भुगतान आदेश डाकघर में जारी पहचान पत्र टेलीफोन बिल जेन हाँ तीन महीना से ज्यादा पुराना न हो अगला बड़े खबर अब विदेश में पढ़ाई कर सकी एस सी छात्र कर्नाटक सरकार हाँ लॉन्च करी नवा योजना कर्नाटक सरकार के विदेश में प्रतिष्ठित संस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र मन के सहायता करे के ये योजना के तहत एस सी समुदाय के 400 से अधिक छात्र ला विदेश में अध्ययन करे के लिए वित्त सहायता मिली अगला बड़े खबर जीएसटी काउंसलिंग 22 दिसंबर के दिल्ली में हो ही इकतीसवीं बैठक वस्तु एवं सेवा कर काउंसिलिंग इकतीसवीं बैठक बाईस दिसम्बर के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो ही ये बैठक के एजेंडा अभी तक आधिकारिक नहीं करे हावे माने जावा थे की बैठक में कई प्रोडक्ट्स में कर करके दर ला कम किए जा सकते हालांकि ये बैठक में सरलीकृत रिटर्न और पूर्णतया ऑनलाइन रिफंड प्रक्रिया जैसे विषय में चर्चा किए जा सकते चीनी और आपदा उपकर म जीएसटी काउंसलिंग के उप समिति के रिपोर्ट में भी बैठक के चर्चा हो सकते ये बैठक करीब तीन महीना बाद हुआ थे गौरतलब है कि जीएसटी रिटर्न भरे के लिए सरलीकृत फॉर्म एवं अप्रैल 2019 से उपलब्ध होए लगी अगला बड़े खबर मेडिकल डिवाइस में गड़बड़ी अगला बड़े खबर मेडिकल डिवाइस में गड़बड़ी हो ही सजा सरे और एम आर आई में बनही कानून एक ही जांच करने वाला मशीन अब अलग अलग रिजल्ट नहीं दे बीपी मॉनिटर ग्लूकोमीटर थर्मामीटर और नेबुलाइजर जैसे मशीन के गुणवत्ता अब सरकार कर ही नियंत्रित नवा सूत्र के मुताबिक अब पूरा नहीं करने वाला डिवाइस के बिक्री नहीं हुई पकड़े जाए में सजा और जुर्माना के प्रावधान है फिलहाल देश में ये उपकरण के जरूरत के अड़तालीस फीसदी हिस्सा आयात होते बाजार में घटिया गुणवत्ता वाला चीनी माल के भरमार है X-ray M R I C scan के लिए भी जल्द नोटिफिकेशन आई अगला बड़े खबर दिसंबर खत्म होने से पहले निपटा लो ये पांच जरूरी काम काम वरना हो ही बड़े परेशानी कुछ दिन बाद नवा साल के शुरुआत होने वाला है ऐसे में अगर आप नवा साल के स्वागत बिना कोई परेशानी और बिना टेंशन के साथ करना चाहत हो तो दिसंबर खत्म हो से पहले अपन ये पांच वित्तीय काम ला जरूर निपटा लो दिसंबर खत्म होए के पहले भर दो इनकम टैक्स सबसे पहला काम जे आप जान लो दिसंबर खत्म होए के पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है काबर की इनकम टैक्स ला के अनुसार डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करही और ओकर ऊपर जुर्माना लगही बेकार हो जही नॉन सीटीएस चेक आरबीआई के ये गाइडलाइन के मुताबिक 1 जनवरी 2019 से पूरा देश में नॉन एस चेक पूरी तरह से बंद हो जही चेक कर लेवा एसबीआई के नेट बैंकिंग एसबीआई आई अपन ग्राहक से ऑनलाइन वेबसाइट के जरिया मोबाइल ऑनलाइन नेटवर्क के ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए मोबाइल नंबर रजिस्टर करे बर कहे हावय अगर आप अपन नेट बैंकिंग सर्विस के इस्तेमाल नहीं कर पात हो तो आप जल्द से जल्द मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा लो बदल लेवा मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला कार्ड मैग्नेटिक वाला डेबिट कार्ड ला ई एम वी चिप वाला डेबिट कार्ड में रिप्लेस करना ही S B I buddy app से रिवर्समेंट कर लेवाओ एसबीआई है अपन मोबाइल वॉलेट एसबीआई बर्डी बंद कर दे हवा एक साथ ही ओकर मन के अकाउंट भी बंद गए है जेन मन के जीरो बैलेंस है अगर आप भी एस के ये ऐप इस्तेमाल करत रहे हो और एमा पैसा पड़े हवा तो जल्द ही राइबर्समेंट क्लेम कर लो अगला बड़े खबर बिना इजाजत के पत्नी लदीस पति के अकाउंट के जानकारी बैंक पर लगी दस हजार के जुर्म इंडियन ओवरसीज बैंक में अपन कस्टमर के इजाजत के बिना ओकर अकाउंट के बैंक स्टेट के वजह से दस हजार रुपया जुर्माना भुगताना पड़े हावय ग्राहक हा बैंक में यह कहते हुए मुकदमा करे हावय कि बिना ओकर पूछे ओकर बैंक अकाउंट के ब्यौरा ओकर पत्नी ल सौंप दे रही हावय अगला बड़े खबर गूगल लाही पत्रकारिता एआई न्यूज रूप में हो ही एआई के प्रयोग गूगल है यह जीएनआई इनोवेशन फोरम में शुक्रवार के एक बयान में की इसकी अगले साल पत्रकारिता एआई के तहत हम एक वैश्विक सर्वेक्षण प्रकाशित करबो कि कौन प्रकार से मीडिया फिलहाल ये तकनीक के प्रयोग करत है और ये तकनीक से काय फायदा हो सक गूगल न्यूज लैब के भागीदार और प्रशिक्षण प्रमुख मैट कुक ह कि हम न्यूज रूप और अकादमिक संस्थान के साथ भागीदार म बेस्ट प्रैक्टिस हैडबुक तैयार करबो और मुफ्त ऑनलाइन प्रशिक्षण के बर दुनिया भर में पत्रकार के प्रकार से न्यूज रूप में एआई के उपयोग कर सकते अगला बड़े खबर सस्ता हो ही वाहन बीमा थर्ड पार्टी के लिए खत्म हो सकते जीएसटी फिलहाल थर्ड पार्टी बीमा कराए बर वाहन मालिक ल अठारह फीसदी जीएसटी देना होते ये मुद्दा म चर्चा हाल ही म प्रधानमंत्री कार्यालय म हो रही अब ये प्रस्ताव म जीएसटी काउंसलिंग के सक्षम रखे जाही एक अधिकारी है की कि एकर लिए वित्तीय सेवा विभाग के जीएसटी के दर कम करे के बारे में सुझाव दे बर के है हावे ऐसे इसलिए काबर की थर्ड पार्टी बीमा खरीदना वाहन मालिक पर जरूरी हो गे हावे अगला बड़े खबर व्हाट्सअप लाए नवा नाइट मोड फीचर जानो कैसे कर ही काम स्टेट मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप ने एंड्रायड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर लंबा समय से टॉप स्पॉट में अपन पकड़ बनाए हवा ऐप में कुछ न कुछ नवा अपडेट आते रहते टेवस्ट फीचर्स और इमोजी अपडेट लाए के बाद अब व्हाट्सएप कम लाइट में बेहतर फोकस के लिए नाइट मोड फीचर्स लेकर आवा थे अगला बड़े खबर ऑनलाइन यात्रा सुविधा देने वाला कंपनी के सरकार है कशिश नकेल ऑनलाइन यात्रा सुविधा उपलब्ध कराए बर Airbnb MakeMyTrip Yatra और ओया जैसे कंपनी ल अब सेवा के संचालन बर पर्यटन मंत्रालय के मंजूरी लेना पड़ी पहली बार मंत्रालय है एक दिशा के निर्देश तैयार करे हवा एक अनुसार अब एक ऑनलाइन यात्रा सेवा प्रदाता ला मंजूरी दे और वर्गीकरण ही ये कंपनी के सेवा विश्वसनीयता सुनिश्चित करे के लक्ष्य के साथ यह पहल करेगी हवा अगला बड़े खबर अब व्हाट्सएप के जरिया भी कर सकूं बैंक के बड़े से बड़े काम सुविधा के लाभ उठाना ही और आसान आज देश में शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति हो जेन हा व्हाट्सएप के इस्तेमाल नहीं करत हो ऐसे में कोटक महिंद्रा बैंक और सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक हा ग्राहक मन ला जानकारी दी कि बैंक खाता डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े ओकर प्रश्न के उत्तर निराकरण अब व्हाट्सएप के जरिए से किए जा सकते 1960 के बाद एक बार फिर दिल्ली के सड़क में चली ट्राम सरकार हाल ये फैसला राजधानी दिल्ली के सड़क में अंठावन साल के बाद एक बार फिर ट्राम चलाए जाही ट्राम चलाए के ये योजना ला दिल्ली सरकार अपन हरी झंडी दे दे हवा दिल्ली सरकार हा चांदनी चौक इलाका में इलेक्ट्रॉनिक ट्राम चलाए के फैसला करे हावय अगला बड़े खबर अगर एटीएम में दिख जाए माचिस के तिल तो हो जाओ सावधान माचिस के तिल से चोर मन एटीएम ला करीस हैक उठाईस लाखों रुपए आए दिन देश भर में अलग अलग शहर में एटीएम फ्रॉड के खबर आते एटीएम फिर चोरी करे के लिए अपराधी कई तरह से तरीका अपनाते लेकिन ये बार एटीएम गिरोह एक ऐसे तरीका इजाद करे हवे जेकर बारे में जान के आप भी काब जाहू देश के राजधानी नई दिल्ली से अपराधी इतना सातिर हो गए है की माचिस के तीली के मदद से एटीएम के पिन चोरी करत हवे अगला बड़े खबर सरकार फ्री माँ महिला मन ला देवत है ऑनलाइन बिजनेस के मौका जानो पूरा प्रोसेस घर के महिला अपन खुद के बिजनेस शुरू कर अच्छा खासा कमाई ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिला मन ला फ्री में बिजनेस करे के मौका दे मंत्रालय द्वारा शुरू होने वाला महिला ई हार से तीस राज्य के बत्तीस हजार ऐसी अधिक महिला उद्यमी एस एस जी एस और एन जी ओ जुड़ी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सात हजार एक सौ बीस प्रोडक्ट डिस्प्ले करेगे हवे अब तक ये प्लेटफॉर्म में लगभग सात दशमलव सत्ताईस लाभार्थी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक लाभ उठा सकते अगला बड़े खबर सरकार हदीस कारोबारी मल्ला बड़े राहत अब मार्च तक भर सकू जीएसटी रिटर्न अगर अब तक आप अपन सालाना आईटी रिटर्न नहीं भरे हाव तो घबराए के कोई जरूरत नहीं है सरकार आईटी रिटर्न फाइल करे के डेट इकतीस मार्च दो हजार उन्नीस तक बढ़ा दे हवा अगला बड़े खबर अब महंगा हो ही पेट्रोल डीजल दो रूपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते एक्साइज ड्यूटी टॉप रिपोर्टर मिलिस एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगले दो से तीन दिन में सरकार पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए के घोषणा कर सकते सरकार दो रुपये प्रति लीटर तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकते अगला बड़े खबर नॉन इंटरलॉकिंग के वजह से बदले हैं ये ट्रेन के रूट जानो डिटेल्स पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल अंतर्गत देवपुर स्टेशन के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होए के कारण छह मेल एक्सप्रेस गाड़ी ला परिवर्तन मार्ग से चलाए के निर्णय लिए हवाए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य संपर्क अधिकारी है बताइस कि ये फैसला के तहत तीन चार सात नौ दस ग्यारह चौदह सोलह दिसंबर से गोरखपुर से चलने वाला एक पाँच जीरो चार आठ गोरखपुर कोलकाता एक्सप्रेस अपन निर्धारित मार्ग के स्थान से परिवर्तित मार्ग दानकुनी के रास्ता में चलाए जाए अगला बड़े खबर दो दिन में सीखो सोलर बिजनेस करना यहाँ करो अप्लाई सरकार के एजेंसी सिखावत है सोलर बिजनेस करना पंद्रह से सोलह दिसंबर के है ट्रेनिंग अगर आप मन सोलर बिजनेस शुरू करना चाहत हो लेकिन आप कोई अनुभव नहीं है तो सरकार आप मन ला एक बेहतरीन मौका उपलब्ध करावत है केंद्र सरकार के इंस्टीट्यूट नेसबर्ड द्वारा सोलर एनर्जी पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दो दिन के कोर्स कराए जाही का सीखू आप सोलर बिजनेस शुरू करना सोलर सिस्टम के डिजाइन और इंस्टॉलेशन रॉ मटेरियल के खरीद और कॉस्टिंग लोड कैलकुलेशन कैसे कराहू रजिस्ट्रेशन अगर आप एक कोर्स पर अप्लाई करना चाहत हो तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप एक लिंक के पता कर सकते हो अगला बड़े खबर अब सी भरवाए के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ी अपॉइंटमेंट का टाइम फिक्स मुंबई में अगर आप मन के पास सीएनजी वाला गाड़ी है तो सीएनजी भरवाना कोई सिर दर्द से कम न हरे मुंबई के अलग अलग इलाका में भरवाए पर लंबी लाइन लगाना पड़ते अब आप सीएनजी भरवाए के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो और घंटा लाइन में लगने वाला समय से बच सकते हो अगला बड़े खबर भारतीय रेलवे हर रचिस इतिहास डीजल इंजन न इलेक्ट्रिक में बदल के करोड़ों बचईस भारतीय रेलवे एक डीजल इंजन ला इलेक्ट्रिक में बदले हवाए वाराणसी के डीजल रेल इंजन कारखाना म यह कमाल कर दिखाई से छब्बीस सौ हार्स पावर के W A G C three श्रेणी के इंजन ला पाँच हजार हार्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन बनाए हवाए मेक इन इंडिया अभियान के तहत स्वदेशी तकनीकी से इंजन ला इलेक्ट्रिक इंजन में बदले के काम उनहत्तर दिन में पूरा किए गए है